do, de, de, dum, do. Ti guardo negli occhi, è tu che mi tocchi, il destino ci travolge sempre un po'. Fammi capire che sognare da soli e senza parole dividi all'ombra la serenità. senso Scoprire i tuoi gesti, a ti vesti, l'alfascia rosa e profumata tu. Fammi capire che la gente la senti, uh, ma tu non mi metti, e chiudi gli occhi e vedi ombre intorno a me. grandi dell'amore, libertà attiva, un fuoco forte nel mio cuore, libertà attiva, gli dell'amore, libertà attiva, gli scandi doppio dell'amore. notte ho paura, non è una scusa, senza sole manca l'aria intorno a te. Fammi capire che la gente la senti, mm, ma tu non mi metti, a chiudi gli occhi e vedi gli ombri intorno a me. fuoco forte nel mio cuore, libertà va E allora libertà diva, gli scambi doppio dell'amore, libertà diva. Un fuoco forte nel mio cuore, libertà diva, gli scambi doppio dell'amore.